ayer les mostré este cultivo por la noche y ahora estamos cogiendo aguacates ya llevamos varios cogidos pregunté por internet me dicen que cuando estén duros pues fruta siempre está dura y cuando no estén brillantes algunos sí están muy brillantes pero apenas es para meter ¿eh? una bolsa, digo, un periódico o las cobijas, no sé. Lo finco.